садыр жапаров тажикистандын президенти эмомали рахмонго көңүл айтты акылбек жапаров азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана батыш азия боюнча башкы директору менен жолукту улуттук банкта валюта рыногундагы абал талкууланды эки миң жыйырма экинчи жылы кыргызстан гонконгко эки жүз эки килограмм алтын сатты бишкекте жаңы автобустар каттамга чыкты түркияга жардам атайын эсепке кырк төрт миллион жети жүз бир миң сом чогулду президент садыр жапаров таджикистандын президенти эмомали рахмонго жаратылыш кырсыгынын кесепетинен адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты ал он бешинчи февралда тажикистандын тоолуу бадахшан автономдуу областына кар көчкүнүн кесепетинен адамдар каза болгондугуна байланыштуу жалпы кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтты министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана батыш азия боюнча башкы директору евгений жуков менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө кызматташуунун актуалдуу маселелери анын ичинде эки миң жыйырма үчүнчү жыйырма жетинчи жылдарга кыргызстан үчүн жаңы өнөктөштүк стратегиясы ошондой эле кызматтын өзгөрүшү энергетика жана жеке сектор жаатындагы өлкөнүн стратегиялык инвестицияларды колдоо боюнча азия өнүктүрүү банкы үчүн план талкууланды азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана батыш азия боюнча баш башкы директору евгений жуков өз кезегинде ири стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууга анын ичинде энергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүгө жана чыңдоого даярдыгын билдирди бишкекте күн мурун улуттук банктын жетекчилиги менен коммерциялык банктардын жетекчилеринин жолугушуусу болуп өттү улуттук банктан кабарлашканда жолугушуунун жүрүшүндө ички валюта рыногундагы учурдагы абалы талкууланды катышуучулар дүйнөдө болуп жаткан геосаясий кырдаалга байланыштуу түзүлгөн тобокелдиктер жана анын өлкөнүн финансы рыногуна тийгизип жаткан таасирлери тууралуу пикирлерин ортого салышты жолугушуунун жүрүшүндө улуттук банктын жетекчилиги тышкы экономикалык иштин кошо жүргүзгөн чарба субъекттерин эсептешүү кассалык тейлөөнү төлөөнү үзгүлтсүз камсыз кылууну коммерциялык банктерден талап қылды. ошондой эле банктардын кардарлар алдында төлөмдөрдү өз убагында жүзөгө ашыруу боюнча милдетмелерди милдеттүү түрдө аткарышы зарылдыгын дагы баса белгиледи өткөн жылы гонконг кыргызстандан эки жүз эки килограммдан ашык алтын импорттоп кыргыз алтынын негизги сатып алуучусу болду кыргызстандан гонконгко сатылган алтындын жалпы баасы он бир миллион тогуз жүз жетимиш тогуз миң үч жүз төрт долларды түзгөн бул бир грамм орточо элүү тогуз бүтүн ондон үч долларга барабар дегендик белгилей кетсек улуттук статистикалык комитетинин он бир айындагы соода боюнча акыркы отчетунда гонконг тизмеге кирген эмес демек кытайга баалуу металлды экспорттоо декабрь айында ишке ашырылган бишкек шарында бүгүн 17 февралдан тарта 120 жаңы автобустун биринчи партиясы тағырағы 50 автобус қаттамға чыкты мэриядан білдірішкенде бүгінден башта бекітілген маршруттар боюнча номер 38 42 48 жаңы автобустар жүргіншілерді тейлет. Белгіле кетсек жапыс болды автобустардын узундугу 10 бүтін 10-15 метрди түзөт ал газ кыймылдаткычы менен жабдылган автобус 75 адамды ташууга анын 26 мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ичинде 800 жана беш камера бар эскерте кетсек буга чейин бишкек шаарынын мэриясы кытайдан сатып алынган газ менен жүрүүчү жүз жыйырма жаңы автобусту каттамдарга бөлүштүргөн бүгүн он жетинчи февраль карата туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке кырк төрт миллион жети жүз бир миң тогуз жүз от жети бүтүн ондон элүү сом жана он төрт миң төрт жүз рубль түштү белгилей кетсек туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом доллар рубль жана евро валютасына каражат которо алышат